даже приезжаем в такую деревню на выставке. Ничего не стесняемся. Сегодня а вечером здесь будет концерт а, местной округи. Это, так сказать, деревня. Продвинутая деревня. 这是个浪漫的开始，时光闪烁，爱人退缩，不经我也不经意，一切像青春里。